iniciativa ten a palabra por un tempo máximo de 10 minutos a súa voceira, señora Fernández. Grazas, presidente. <clears throat> Bueno, o tema que me trae aquí son as actuacións que debería levar a cabo o goberno galego non para a recuperación e a posta en valor da Ribeira de Barallobre no Concello de Fene. Eh, si comentar que a veciñanza da Ribeira de Barallobre e bueno, da parroquia, incluso do Concello de Fene, expresa a queixa e a preocupación motivada polo estado de abandono permanente desta costa, eh, desta zona costeira eh, da parroquia deste entorno da ría. As instalacións, eh, en concreto do que falamos de Fundomar, eh, Sociedade Limitada, eh, que era unha antiga concesión de Rodolfo Lamas por 100 anos, foron unha antiga concesión que estaba situadas no peirao desta poboación, que retornou á actualidade, porque a concesión rematou no ano 2000 e retornou á actualidade a Administración de Costas. A xente da Ribeira de Barallobre eh, sofre as consecuencias desta inoperancia das administracións e a falta de propostas concretas para este lugar, onde se vive dunha, situa nunha situación de abandono e falta de de proxecto para unha zona sensible da costa, a cal conta con moitos recursos naturais e marisqueiros, entre outros, non baixo administración da Confraría de Barallobre, e que resulta un motor importante para a economía local e tamén para abrir Barallobre ao mar. A zona portuaria como motor económico, ¿no? zona de pantalás, marisqueo, eh, incluso bueno, eh, se podría optar por zonas de re recreativas, ¿no? de tipo social, económico, cultural, etcétera. A proposta consiste en converter eh, a zona nun espazo ou un parque que sea de aproveitamento común coa posibilidade, eh, si se pode, isto sería bueno, cuestión de que verificaran os técnicos inda de rehabilitar o edificio da antiga construcción de Fondo Mar ou incluso poder facer eh, outra cousa na súa sustitución para fins eh, de aproveitamento sobre todo do sector económico desa ribeira e outros eh, sectores como xa comentei consideramos que esta parte da ría de Ferrol, que ten un gran valor a, en comparanza con outras zonas da Ribeira da Ría, eh, sobre todo tamén eh, engadindo valor paisaxístico e medioambiental. As antigas instalacións que ofrecen a oportunidade de rehabilitación eh, ou, bueno, de poder obrar ali eh, ocupan unha gran extensión desta parte da Ribeira prácticamente poderíamos falar de, da metade unha extensión de máis de 12.000 metros cadrados e sería eh, mm, fundamentalmente tamén para mm, atender a bellas demandas da propia actividade económica desa zona en concreta, como albergar os, o material de traballo de pescadores, mariscadoras e mariscadores, que tamén en este momento, eh, por diferentes novas, foron obxeto de roubos que se levan producido sobre todo nos últimos meses das propias embarcacións que se atopan na, no propio porto de Barallobre, instalacións para o desenvolvemento da súa actividade, eh, instalacións de desenvolvemento náutico deportivo, mm, espazos de participación cidadá, eh, bueno, incluso hostelería e incluso algunha pequena mostra. Tamén posibilitaría un maior, mm, unha maior oferta cultural, deportiva e de lecer para a xuventude e a, cidadanía, e a cidadanía incluso a recuperación de embarcacións tradicionais, pois que non esquezamos que toda esa ribeira eh, tiña os pequenos asteleiros e, bueno, se podía rescatar un pouco que era a tradición mariñeira, non? Coas propias lanchas e botes de embarcacións típicas das Rías Altas, o trincado, que era unha construción moi propia desta comarca, E, bueno, Si comentar que nos, nos, bueno, a partir do ano 2000 si chegou a haber incluso unha pequena dotación económica, se fixera un pequeno estudio para poder tirar estas antigas instalacións. Un dos grandes problemas é que esta bella fábrica, a parte das dimensións da propia construción, o muro está pechado o a parcela está pechado por un muro que prácticamente dificulta o aproveitamento de todo este espazo. Eh, si comentar que, bueno, a parte da dotación económica incluso se chegou a facer un pequeno proxecto, mas non se, ao final, bueno, non por cuestións económicas e por falta de, bueno, de, de máis iniciativas ou de implicación das diferentes administracións, pois non, non se chegou a levar adiante. Por eso se pide non, eh, a todas as administracións implicadas, tanto a Xunta como pode ser a Deputación, a propia demarcación de costas, ¿no? a autoridade portuaria ou incluso pois, mirar incluso algún apoio da Unión Europea que se coordinase un proxecto para revitalizar este espazo público tendo, e tamén é eh, moi importante ter en conta a importancia vital desta comarca non? que sufre eh, a, bueno, de, nas últimas décadas pois a, o, a grave perda non dos postos de traballo sobre todo provocado polo sector da reconversión industrial e bueno, e tamén agudizado nos últimos anos pola gran crise económica. Si comentar que no ano 2006 se mm, produciu un cambio de utilización dos espacios portuarios xa que se entendía que eh, o uso eminentemente comercial e industrial pois eh, non había un valor estratégico no, de, o punto de vista do tráfico de mercadurías. Entón, bueno, se pedía que toda a a zona da Ribeira puderan cambiar eh, polo de equipamento non para todo que era plataforma da zona portuaria e das eh, rampas existentes non para manterlo como uso vixente de equipamentos portuarios na zona de Barallobre e Maniños. Por este feito, eh, pensamos que esta proposta cidadá que parte dos veciños e das veciñas de Barallobre e tamén se sigue eh, con interese de, pola, por toda esta zona da ría que se fixera unha reflexión política non? sobre as posibilidades reais que ofrece o espazo non? que como dixemos bueno, como dixen eh, ten un gran valor paisaxístico medioambiental, sociocultural eh, e sobre todo económico Entón, eh, bueno, eh, si sobre a iniciativa presentada Queremos poñer en valor a zona costeira desta, desta zona da Ría de Ferrol eh, para recuperar todo o que comentei antes e, bueno, poder convotar a todas as administracións implicadas para redactar un proxecto de recuperación da Ribeira de Barallobre e garantir un uso aceitado do que foron estas instalacións, sobre todo, bueno, que a propia parcela para un aproveitamento da veciñanza. Grazas. Moitas gracias.